sini aku mau unboxing BTS Puma Basket Paten. Jadi langsung aja pokoknya tuh kayak gini. Ada perpaduan hitam sama putih, terus ada logo Puma sama bunga BTS. Nah, di sini ada barcode jazznya sama made in Vietnam. Ini ada kode negara tiket undian fan meeting gitu lucu banget tulisannya made by BTS nah, ini gambar member dan di tengah ada ah, ya itulah you terus belakangnya gini warna oranye nah itu yang undiannya juga dapat pintilan-pintilannya dari ini kertasnya tuh ada logonya juga logo flower sama bunganya terus ada itu ada tanggal produksi di samping itu ada tulisan Pumanya terus kayak ada tanggal debut BTS nya nah belakangnya itu ada logo flower di yang kanan nah yang di sepatu yang kiri itu logonya Puma terus di bagian telapaknya itu ada logo dapat dua warna ada putih sama hitam jadi bisa buat gantian gitu beb nah tuh aku lepas kertasnya dulu jadi aku lepas dulu tali yang warna hitam biar gak ganggu ada logo juga tulisan Puma sama logo flowernya kuning sama hitam lucu banget dalamnya juga ada juga nah ini ada keterangan size size nya terus dalam ada logo nah ini juga ada bandrol itu made in Vietnam punya banyak kan di pikiran kalian tanya-tanya official oh, itu made in mana kak nah yang aku beli tuh made in Vietnam tapi ini beneran official beli di store rumah yang ada di Korea jadi karena ini collab sama BTS nggak berarti yang official itu made in Korea tapi rumah itu ada di beberapa negara nah yang aku tahu itu ada di Vietnam, China, Kamboja otomatis punya kualitas yang sama bahan bakunya sama dan lewat quality control yang sama juga kita jadi harus bersyukur dong karena penerima itu ada di beberapa negara jadi ongkos kirimnya ya yang kita tanggung jadi lebih murah kita jadi gak mau dapet barangnya sampai sini udah paham nah sekarang aku punya tips buat kalian yang mau beli tapi ragu apa itu original, original atau replika. Jadi, yang pertama, kalian itu beli langsung di store Pumanya. Yang kedua, ikut jasa titip yang kalian uh, beneran tahu ownernya gitu. Seenggaknya tahulah jasa titip itu amanah. Nah, kalau enggak ya kita beli di online atau offline shop yang ada di Indo gitu tapi ingat kalian harus paham sama online shopnya misal oh online shop ini itu ada tokonya coba tanya langsung ke toko untuk lebih jelasnya kalau nggak ada tokonya ya kalian lihat review-review pembeli tes yang dikasih lihat sebanyak mungkin sampai kalian benar-benar merasa oh ini all shop trusted kok barangnya official kata-kata yang beli gitu